Selam arkadaşlar. Çarşı iyice kızıştı derken benim şarjım da bitmeye durmuş herhalde. Neyse biraz daha idare eder. Ettikten sonra tekrar kablosunu takarım artık. En son o elektrikli kolosu geçmiştim. Yani 7. kolos. Şimdi ondan sonraki 8, 9, 10 artık böyle gidecek. Bugün 2-3 tane birden devirmeyi planlıyorum. Yerlerini bulursam da deviririm diye tahmin ediyorum. Hadi şimdi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Zaten bunlar Dorminler beni bir dakika olsun soluklandırmıyorlar. Ormanın derinliklerinde içeriden sıkışmış bir kuyruk. Evet bir önceki videoda da bahsetmişti zaten bundan. Duvarlarda sürünen bir gölge. Şu Şu Agro'yu bir çağıralım. Agro! Neredesin oğlum? Hazır buradan çıkmadan bir bakalım. Wow. Oo. Bir şey oldu da orada. Sarı yine. lan. Sadece denedim. Nasıl yaptım bir dakika şimdi. Daha önceki videolarımda çok denedim. Olmadı. Vallahi bir yerden bakmadım. Sadece denedim. Dur oğlum. Dur. Sakin ol. Dur. Dört. Dört. iki. Şimdi. Geri çekip üçgenle. Harika. Şu an tam gaza geldim yalnız. Yani buraya buradan girilir mi? Bu kolos için buradan girilir. En azından kapalı olsun da yani nereye gideceğimizi bilelim. Hadi oğlum. Hayır. Aslanım. ben pek hatırlayamadım bu Kolos'u ya. Nasıl bir şey olduğunu. Bak hiç yer etmemiş bende. O bir tanesi vardı kumun altındaki. O iyiydi bak. Şu dağın arkasına savrulacağım. Allah. Haydi. Hadi Aygro. Sünger bile buluruz hadi. Ya gene kaldı bu tarafta bu da bu. Haydi. biraz atın iyi nefes almasını yapmışlar. Şurada sanki bir yol var. Yok. Şuradaki yol. Yol mu daha doğrusu? kolosları yendikçe herhalde bu yukarıya bu beyaz şeylerden çıktı. Dur lan buraya gelmedim. Dur, dur. Sakin olun. Yukarı mı çıkacağız? Yok. Efe'yle buradan geçtik. Geçmedim mi? Ya Allah'ın az bilir. Sanki şurada bir mağara var. Evet. Harbi mağara var. Demin ben buradan geçtim mi ya? al bu burada çıkar şimdi. Yani şu ata bir de Rahman yürütebilsem. Çok güzel yerlerden geçiyorum yani. Yalnız grafiklerde Fena güzel. Oo deli bir yere geldik abi. dur dur dur dur dur dur dur koç. Buraya atla beraber girebiliyoruz mu? Yok. İlla ben gireceğim. Yok buradan zaten at geçmezmiş. İyi ki Kendim girdim yani. Adam da zaten geçer diye öyle bir yer yapmış ki orada geçmesinler atla beraber diye. Hani gaza bela geçer geçmesin. Buradan çıkılacak da şurada yol mu var? Yok. bir anda müzik girdi kesildi bana. Aman oğlum dikkat et. Geldim. Bayağı burası kolejim ya. Bu domuz mu lan? Yemin olsun hiç hatırlamıyorum. Ne bu böyle ateş ediyor her tarafından? Müslüman Normal yol var mı aşağı inecek? Gidecek yeri de yok. Kaç. Çocuk ara arar. Nerede bu? Ha dur. çık çık. O, tamam bu belli oldu yani. Bunu duvardan atlanacak bunun üstüne. Evet, dikkat yukarı mı çıkmam lazım? Oha burada da mı vuruyorsun? Lan. Tutun lan bir yerine tutun lan şunu bir yerine tutalım. Allah'ım ya. Ya bu bunun altında ve bunun altından benim yapmam için merdivenden yukarı çıkmam lazım tekrardan. Aynı deminki gibi pozisyon yapmalıyım. şöyle bir yarıktan yapmam lazım yani bunu. Oradan atlama şansım çok az sanki. Hangisin ya? Aha. Yalnız hareketlere bak yan bayılır. Aha. Lan ne oluyor? Oh. Ya veya o, o anda zaten tutunacak hali yok onun. Sonuçta tutunsam ezer geçer zaten de oradayken batırmaya çalışıyorum şöyle. Bakalım ne olacak o zaman. Neredesin? Kaç kaç kaç kaç. Bu ne ya? Allah. Yazık oğlum. Allah Allah böyle bir şey mi var ya? Lan. <laughs> Çok değişik bir şey olacak. Abi benim bunlara ne yapacağım? Bu adam bunu yaptıysa benim bundan yuvarlanıp kurtulmam lazım. Ya bırak. Bak. っていければいい。 İyi indim çık. Lan oğlum ya böyle bir şey var mı ya? ya nereye çıktı? Allah'ım ya. Buraya kadar çıkabiliyor muyum lan? Allah. o duman içinde çok kalmayacaksın o zaman. gel bakalım yavaş yavaş. Kaç. Yani şu duman içinde fazla kalmamak lazım. 빨리 올라가 돼. pariu, é gato que é. Top. Gel os gir. 是你呀，是你呀。 ters mi yatıracağım? Ne yapacağım ben çözemedim ki olayı. Bir bu ağzıma mı ateş edeceğim? Ne yapacağım? Aha. Bir şey oldu buranın. あっ şey oldu oraya. Kaç kaç kaç. Şurada bu ateş ederken veya bir yeşil bir şey oldu demin. O sırada bir tarafına denk getirdim o oku da bir yalpaladı sanki. Acaba yere sırt üstü düşerse o zaman çıkabilir miyim ki üstüne? Soluktan biraz. Hadi hızlı daha hızlı. Evet şu kollarında bir sıkıntısı var yani. Evet evet. Kollarına çalışacağım ben bunu. üflerken ağzına mı çalıştı? Hani bu nerede? Şurada biraz dinlenebilir miyim ki? Belli oldu ya o şeyleri çekip yarıktan ayağına çalışmak lazım. Kaç. silah. Kaç kaç kaç kaç kaç oğlum. Hadi. Olayı çözdük hadi. koş koş koş koş. Son bir tane daha. Ok kalır. Oo, altında kaldım. Kaç oğlum kaç. Haydi oğlum. Kuyruğun ne tarafta? Oh be. Gel artık. Öyle bir kazıcısı. <clears throat> bayağı zorladı. Yani taktiğini bulana kadar bayağı zorladı. سێستەریجە دەیشت بۆرە Mono. Kızın adı mono herhalde. Evet ilk defa bu kadar farklı bir sinematik girdi. oldu vardan hani sana. Muhayiz ya. Evet arkadaşlar sıradaki konusunda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın hoşçakalın.